Привет! Я Наташа. Постараюсь без лишних слов, именно поэтому видео получится таким коротким. Речь поведу о... благих знамениях. Познакомилась я с этим сериалом благодаря твоим мужикам. Это Павлосова Гася, кто не понял. Листаю я ленту, и мне достаточно часто попадаются мемы по этому фандому. И я такая... Чё б нет, надо глянуть. Осилила я сериал буквально меньше, чем за день. И мое мнение это Просто охуенно.